É eu quero dizer o seguinte, eu tô, tô meio que enrolando para terminar entrar na sala, percebeu? Já tem metade aqui. Né? Então, é muito importante nesse momento, podemos voltar agora? Olha lá, mais dos né? É isso mesmo. É então, eu queria dizer o seguinte, que o, a sua é a última. teve uma fase de financiamento do genérico, né? Serviços genéricos foi importante. A gente precisa agora pensar como que a gente pode entrar numa transição voltamos na discussão do intervalo, né? Como a gente entra numa fase de inovação na indústria do Brasil? Inovação é, no, âmbito do entendimento claro que inovação a gente mais para o lado do que para o lado incremental. Se é a fazer genérico, é inovação. do Brasil eu não né? não é, é a segunda, né? Nem PDT não é inovação incremental. Né? Tudo bem, então se a gente já entrar na fase de inovação, vai ficar tá muito bom. Pronto, já consegui encher a sala para você. Agora, é, só preciso dar uma Então, 14 10 às 15 35 uma hora e meia, duas apresentações de 20 minutos, então sobra uma hora para a gente conversar. Doutor. Sobra uma hora. Obrigado. Acho que é assim. É, tem uma hora e meia. Essa Olha lá o microfone do Jaime, por favor. Abrindo. Alô? Alô. Universidade de é Ciências, a Embrapi e ao Calixto pela, pelo privilégio de vir aqui y contar una historia, una historia de vida en 20 minutos no es fácil. Mas antes de intentar resumir a mí vida cuando se productivo, quería hacer un pequeño porque hoy hoy de mañana fui con la impresión de que hay una cierta confusión con relación a la cuestión del potencial de la academia. Eh, é, alguien falou de manhã que o conhecimento anda circulando livremente. Eu acho que o que está circulando livremente é a informação. transformar a, a, informação em conhecimento é o que a academia é expert. E a indústria, creio que não se deu conta ainda. Então, eu tendo sido professor durante 20 anos, esse é um assunto que me interessei dia e noite, dia e noite na tentativa de ser un facilitador del proceso de aprender a aprender. Entonces yo quería colocar esto antes de comenzar mi presentación, eh, porque acho que es importante la distinción entre conocimiento e información. Eh, <clears throat> Rapidamente, dizer que a empresa microbiológica é uma spin-off da Universidade Federal de Rio de Janeiro, chama-se Microbiológica, porque foi criada por quatro professores do Instituto de Microbiologia do UFRJ, do Centro de Ciências da Saúde. Eu, originalmente, era consultor químico da microbiológica e me transformei de consultor em sócio e de sócio em sócio principal, porque a empresa se transformou em uma companhia de química sintética industrial. É, a história que vou contar agora é uma história de muitos anos, é, mas que, de certa maneira, é um resumo da trajetória histórica que tem acontecido com parte da química brasileira. É, <clears throat> na década de 90, chegou ao Brasil a, a AIDS. A AIDS deu uma perturbação social terrível. É, graças a, infelizmente, um número muito grande de intelectuais brasileiros que se tornaram portadores de vírus da AIDS, fez com que esta doença se transformasse em algo muito premente. E uh, a incorporação dos medicamentos para AIDS, que transformaria esta doença em uma doença fatal, na possibilidade de ser uma doença crônica, foi uma coisa muito importante. Quer dizer, desse ponto de vista, eu tenho que dizer que a nossa formação em química de ácidos nucleicos, junto com uma necessidade premente da sociedade, nos alavancou, nos colocou numa plataforma para expressar o nosso saber acadêmico. De, em si, entretanto, a gente ter se dado conta pelo caminho difícil que a gente ia enveredar, porque uma coisa é a gente fazer síntese no laboratório e uma outra coisa é fazer eh, química sintética industrial para atender, inclusive, as regulações farmacêuticas. Então, eh, rapidamente, e peço desculpas para aqueles que não são eh, familiarizados com a química, mas eu preciso explicar um pouco de química para vocês entenderem as contribuições da microbiológica ao desenvolvimento de antivirais, tanto no Brasil como no exterior. Rapidamente vou mostrar aqui o, os produtos que a gente quer focar, é o ACT, no caso. São coisas antigas, mas é importante para o que eu vou falar. O ACT e a estabulina. Elas são, foram feitas no Brasil pela microbiológica em toneladas, em É, eh, no início da década de 90, na época em que a Anvisa ainda não existia. Para fazer uma longa história curta, vou dizer que quem nos autorizou fabricar o medicamento à base de ACT foi o Dr. Jatene, que me perguntou no, no, no escritório dele em Brasília, quando era ministro da Saúde, se eu tinha plena consciência e tinha convencimento de que o que nós tínhamos feito era o acerto. Uma vez que eu disse que, tanto quanto eu poderia, com meus conhecimentos, dar a certeza de que era, e que faria com toda a boa fé, ele disse, ok, então vou acreditar em você. Quer dizer, esta é a missa do início da década de 90. Tá? Não, isto é uma, é, é uma anedota importante para vocês entenderem que nós não tivemos a barreira regulatória que os alunos do IES teriam hoje se eles quisessem empreender o que a gente empreendeu. Provavelmente, se nós tivéssemos enfrentado a barreira regulatória no início da microbiológica, nós não existiríamos. Então, há uma oportunidade muito importante a gente entender que cada momento tem a sua oportunidade. Tá? É, Coloqué esa estructura aquí, que yo coloqué con nombre de Dímero, para mostrar la dificultad. Si no, nos hubiésemos sido profesores universitarios, que tuviésemos conocimiento de química básica nuclear, jamás queríamos resolvido el problema de la síntesis de la ¿Qué ¿Qué acontece? Cuando pasamos de algunas gramas para centenas de gramas y para kilos, a gente se deparó que no conseguía reproducir el rendimiento de la reacción. teníamos invertido todo el dinero que la tenía en la compra de 100 kilos de ACT este Y teníamos cerca de 100 kilos de ACT que no cristalizaba. No cristalizaba porque él estaba contaminado con cerca de 1% de eso aquí. Para la gente descubrir qué que, tenía acontecido, tuvimos que hacer un isolamiento cromatográfico, Hicimos los espectros de zona magnética nuclear, de masas y todo más. descobrimos o que, que tinha acontecido. Para aqueles que são versados em química, vão entender claramente que esse produto vem do ataque nucleofílico do ânion do ACT em cima do intermediário do ciclo nucleofílico. Só que isto transforma ah, o procedimento sintético em um pesadelo. Então, eu passava pelo corredor da microbiológica, onde estavam os sacos com 100 kg deste produto que não cristalizava, e pensando o que, que nós vamos fazer. Até que, afinal, conseguimos saber o que, que era, resolvemos o problema para impedir que ele se forme, aqui tem a ver com, não com informação, mas com conhecimento, e conseguimos transformar isso daqui em uma mistura deste aqui com este aqui. Okay? É, para aqueles que da sala que entendem de química sintética, que síntese total, quiral, este aqui é, é um dos orgulhos, eu acho, da microbiológica. Esta é a síntese total da lamidurina. Ela é feita com é, o acoplamento do metilbioxidato, metilbioxidato, que tem uma parte partícula dada pelo, pelo mentol, e é, é feito o acoplamento com isso aqui. La idea, evidentemente, es la la estéreo selectivamente. Mas cuando você olha o espíritu de resonancia magnética nuclear, la mistura de reacción este este acoplamiento de aquí, você fica muy triste, porque esta mistura contém exatamente um quarto de de um quarto cuarto aqui, um quarto de aqui y um quarto disso aqui. Mexendo con solventes, a gente teve a sorte de encontrar un solvente donde este quito, que interesa fiscaliza selectivamente cristaliza una Fizemos entonces una selección cinética por, por y ese fue el primer momento sí que yo achei que tenía valido a pena de la universidad porque un concepto básico de química orgánica, el concepto de equilibrio y el concepto de solubilidad específica. Aquí, en la escuela, a gente aprende que diástero isómeros deben tener solubilidades diferente. Mas, além de realizar esto en la práctica, no es trivial. La segunda cosa bacana de esta síntesis es que a gente consiguió hacer una activación de transformar este dioxolano, yo estelo específicamente en este dioxolano con un grupo de salida localizado en la posición correcta. Cuando a gente faz o acoplamento com a citocina, a gente obtém, através de uma reacción de tipo SN2, uma substituição específica una uma inversão da configuración y obtém prácticamente com 100% de inversión de configuración obtém o el beta. Este foi este, este, este conjunto de duas partes, eso aquí. Mas o isolamento disso aqui e ter obtido isso aqui, e mais com o flúor esta posição, nos comenzó a valer o reconhecimento fuera do Brasil. Tá? Eh, a molécula com flúor llama se producimos nós produzimos entricitabina no final da década de 90. E a las entrou nas PDPs do Ministério da Saúde nos últimos cinco anos si no, ya tiene nosotros há muito y años. A la bibudina, a gente fez unas 10 toneladas de la bibudina en reactores de 1000, 2000 litros cada uno. La es trivial hacer tan pesos cada de esta manera. Eh, un un de la competencia nuestra en fabricar productos de calidad é no apenas producir producto, sino también entender las sustancias relacionadas. Las sustancias relacionadas están relacionadas con los descriptivo farmacopédico los principios activos. ¿Quién está forneciendo sustancias relacionadas para la farmacopeia Nadie de la microbioma a microbiológica? Una grama de ese producto al rente fornece por 427 dólares. 427 dólares é o dobro do que custa um quilo de amendoim hoje em dia fabricado pelos chineses. Tá? Isso é só uma questão anedótica, apenas para mostrar o quanto é importante a gente entender o que está fazendo. Então, tem várias substâncias que são padrões da amigurina e a gente fornece os padrões da amigurina, que são distribuídos como padrões primários, para todos los laboratorios del mundo que precisan los padrones para poder producir y pasar inclusive a la de, de los diferentes grupos. Como la a microbiológica tiene establecido una competencia incontestable en síntesis industrial de nucleócidos. Uh, ah, la última gran empleada antes de vigorar la ley de patentes. Es decir, la ley de patentes junto con la ausencia de la vista nos facilitó la vida. Introducimos soluciones sintéticas inéditas para el control de quiralidades y robustez del proceso. Aprendimos mucho aprendí o importante que es la formación de recursos humanos na indústria. A gente acha que solamente la academia forma recursos humanos. mucha gente formada en no hoy hoje hoy dia faz diferença diferencia en muchas otras compañías y también en el gobierno brasileño. diferença uma e outros lugares. Então, eu quero dizer que o desenvolvimento de uma indústria é para a indústria o que a universidade é em termos de recursos humanos, de formação de recursos humanos. Da mesma maneira, através dessas síntese preliminares que nós fizemos, nós formamos um grupo muito coeso de pessoas destemidas de enfrentar o risco do desconhecido. Então, eso, é uma coisa como tengo sido professor universitario, yo fico muito feliz de ter participado la formación de muchos pessoas. importante frisar que nós, nós mantivemos um investimento totalmente desproporcionado nuestro programa y faturamento, principalmente após o período en que o governo brasileiro começou a comprar os IFAs eh, por de reversos y no conseguimos más competir, tuvimos que suspender la fabricación de estas en no final de la década de 90. Eh, <clears throat> nuestros pesquisadores participaban correctamente de reuniones internacionales, en fin, había un ambiente de creación dentro de la metodológica que no, me facilita sentir nostalgia de la universidad. O desenvolvimento del proyecto de antirretrovirais dio a oportunidad de transitar de engenharia reversa para a inovação, mesmo fazendo produtos antigos. Mesmo fazendo produtos antigos. Nós fizemos produtos antigos melhor do que eram feitos até então. Nosso esforço tem um impacto positivo, já que passamos da qualidade para la garantía de qualidade, que no é um salto o nosso esforço temos um impacto positivo na criação do Programa Nacional de AIDS e abriu o caminho para o reconhecimento e inserção internacional da empresa. Há exatamente daqui a um mês vai acontecer que se cumpriram 20 anos em que um grupo de pessoas formadas na mesma área que eu estava formado nos Estados Unidos e que tenham se transformado em líderes de la área de Biología y de biología molecular, estaban pensando crear una compañía. Más Mas a ellos procesos químicos. y ellos como ya ya tínhamos ficado más o menos conocidos fuera del Brasil, porque hemos fabricado a hemos conseguido bajar el precio del ACT mucho conseguido fabricar la bilirubina de una pureza que era espectacular por fornecendo para la farmacopeia americana. entonces este personas que fueron mis ex colegas, los tronquitas, vinieron a conversar conmigo para discutir la incorporación de una compañía de invención de nucleócidos antivirales eh, en los Estados Unidos. Fundamentado en qué? Fundamentado que la microbiológica tenía recursos humanos y físicos y competencia esencial en una área que es no no adianta gente descubierto una molécula, sino pues no es capaz de reproducirla en escala para ensayos toxicológicos y clínicos, donde va a utilizar gramas, centenas de kilos a toneladas. Entonces, básicamente, básicamente, eh, eh, la en el o ano 98 y esto, ámbito este, biológico pasó a ser un aliado, primero aliado, grande aliado estratégico la farmacéutica y yo fui diretor da farmacéutica do ano 98 a 2004. con la incorporación de la farmacéutica en Atlanta, fue incorporada em Washington también a Una otra compañía con los mismos focos en ácidos nucleicos, más focando específicamente en hepatitis B en aquella época. que estaba relacionado con un grupo universitario de Montpellier, en Francia, que habían descubierto, ah, tal vez alguno de ustedes conoce, o el profesor Gilles, y Jean-Louis Hilbert, de Montpellier, ellos habían descubierto que L-nucleocidios son inhibidores específicos de la reproducción del virus. O Sherman do, do, da conocido como Idenix, en una de mis visitas a Atlanta, él me convidó para discutir en Boston la posibilidad de vamos a eh, ayudarnos en la parte química que eles no tinham. Bom, aí começou uma outra aliança estratégica maravillosa que resultou la invención de procedimientos que nós patentamos para producir a L-timidina de agora toda essa É, a microbiológica foi responsável por todo o conteúdo do Chemical Manufacturing Control Data, que é parte necessária da da New Drug Application apresentada para FDA, para iniciar os ensaios clínicos. Fabricamos mais de 100 kg de eritrilina para ensaios toxicológicos e mais de 200 kg do açúcar ativado, produto só uma vida em cinco minutos não dá. É, vou tentar correr o mais do que então, eu posso, até você me escutar, porque eu não sei como que eu é, E fizemos, inclusive, transferência de tecnologia, porque nós não tínhamos condições de GMT para publicar os, os lotes de eletromedina para fixar os produtos. A eletromedina está no mercado desde o ano 2006 e está sendo comercializada com o nome de t Tiseca pela Novartis. Os próximos slides resumem as contribuições da microbiológica com helionucleose. Bom, aqui tem a síntese total da L-timidina, De novo, vou destacar aqui a síntese deste projeto e o fato que nesta molécula não há forma de ajudar antimericamente na orientação do nucleófilo entrante. Nós temos parte de nuestra patente un procedimiento para cristalizar este cloreto y conseguimos hacer centenas de kilos de eh, a otra molécula, a también es un poco diferente, porque cuando usted intenta hacer o acoplamiento del cloreto con la citocina, citosina, você no consigue ter a, a, a que nosotros tenemos como los derivados de la oração. Entonces tenemos que hacer un trabajo adicional y cuando lo hicimos, nos dimos cuenta por los ensayos eh, farmacológicos que la a, a citilina no por no era por intestino. Entonces tuvimos que hacer prodrogas, Primero hicimos a valericidabina, que es o divalir derivado, infelizmente de derivado cristaliza en forma de un solvato, y que es imposible retirar, ah, y tenemos que pasar por monovalir. A monovalir envolve, evidentemente, las transformações más complexas para você eh, localizar a valina no local que você precisa. A hidróxida tem que estar libre por causa del metabolismo destas estas Eh, ainda sobre nucleocídios antivirales contra hepatitis B, gostaria pues, de decir que a se volvió a través de una PDP, este ente idénticamente un cargo ciclo específico también para hepatitis B. Hicimos con la Fundación Ezequiel Díaz do Horizonte a tecnologia químico y Frankfurt desenvolvida, a bioequivalencia global y aguardamos la revista Luisa para este final del año e inicio del próximo año. Coloqué este slide para mostrar la importancia del desenvolvimiento de nuevos agentes actividades. O primeiro agente gente contra a B foi a mulher. Depois teve o a Acontece que a, que estimula a formação de um tanto resistente. Depois de cinco anos de tratamento, el tratamiento tratamento da hepatite B e longo, a pessoa desenvolve 70% dos virus resistentes ao amigurina. Toda remédio não serve mais. A pessoa pode morrer de hepatite B. A mesma coisa acontece com Com a LDT, depois do terceiro ano, apenas 17%. No caso do Entecabir, depois de cinco anos, apenas 1,2%. Por isso, que o Entecabir, junto com a Tenofovir, que não desenvolve, é, mutações persistentes, são é, a terapia de escolha. O problema com a Tenofovir é que ele é tóxico aos vírus. Bom, voltando à história da farmacêutica, fizemos muitos trabalhos com a farmacêutica, vou me concentrar apenas naquilo que realmente mudou a história da hepatite C. Havíamos descoberto na farmacêutica que esta substância aqui é ativa contra o vírus da hepatite C. A Roche pagou cerca de 300 milhões de dólares para ter a licença de desenvolvimento aqui. y no quis comprar el pai lo O que acontece es que esta sustancia embora seja bastante activa in vitro, ela não é activa en in Ela precisa ser ativada, porque esses preciso, son aquellas prodrogas dos trinucleotídeos. Tá? E <clears throat> eh, a gente se a conta, através las observaciones do farmacólogo celular la farmacia de forma que dentro en las células de hematocytos do fígado, esta, esta citidina, la fluormetilcitidina, que es un, análogo de una ribofuranose, o vírus de hepatitis C que fundamentado em RNA. tanto, los nucleócidos que a ser y son ribonucleosidos. Tá? Este, este, producto es intracelularmente transformado no tiene que, que é o y e ah, ele desaminado. Quando es desaminado, o produto é completamente inativo. Mas, si se ele desaminado depois de ser fosfabilado, ele cria um outro metabolito que é extremamente ativo. Vou mostrar isso no próxima coisa que é na slide que eu tomé prestado una presentación de la Shinasa, que fue la inventor de farmacéutica para mostrar que la citidina es transformada en trifosfato Cuando ella es desaminada y pasa para a uridina, es decir, que le fica inactivo. Me da un minuto, por favor. Eh, inactivo. Más si por acaso, antes de ser desaminado, Ele é monofosforilado, se transforma em trifosfato, que tem uma propriedade espetacular. O tempo de vida médio dele é 20 horas, ao passo que o trifosfato da citidina é 5 horas. Isso tem uma importância muito importante. Isso significa que você pode dar uma pílula por dia. A a evolução da terapia da hepatite C. De 1979 até 2011 aproximadamente. A terapia curaba primero 5%, después 30% de las personas, después 42%, en 48 meses. De repente se hacen los primeros antivirales contra hepatitis C, las se Tá? O yo e o previó. No ano 2011 2012. Mejoró para 70%. mas ainda conosco interferon pirilar. Isso é muito ruim porque as pessoas que alguma vez tomaram interferon pirilar sabem que basicamente a pessoa tem que se internar, porque os, os, as reações colaterais são muito ruins. Ah, você fosse comigo preparado pela... Não, tenho que voltar aqui atrás, desculpe. Você fosse comigo preparado pela farmacêutica, ela fez uma diferença fundamental Este fue el primer antiviral contra hepatitis C de acción directa capaz de ser utilizado sin ribavirina y sin interferón regulado, y que en algunos casos conseguía curar a personas en más de 95%. con esta revolución, que abrió entonces el camino para esta que disminuyó para cerca de 12 semanas con una pérdida única. El próximo slide busca o que significa a corrida prometida. O Justo foi aprovado no dia 6 de dezembro pues de 2013. Em 2014, a Gilead comprou a farmacia, no final de 2011. Em 2013, que Em 2014, a própria Gilead Sciences, que já é conhecida por desenvolver os coquetéis antivirais, ela cria o hormônio Aparece também um, um outro inibidor de segunda geração de inibidor de protease, o sinoprevir, da, chamado isso da Janssen, que é uma companhia da Johnson Johnson, e a ABB cria o Biclatac. Alguns desses aqui apenas servem para o hepatite C genótipo 1B, que é o mais fácil de tratar. Mas o hormônio conseguia tratar todas as pessoas com cerca de 95% é de, um coquetel tão genotípico. a, a Bristol lança outra clínica em 2015, que junto com o balde, quando é possível ser utilizado, porque as companhias não querem dividir o mercado, as companhias querem ter coquetéis proprietários para tomar todo o mercado. Mas é conhecido que o Dacratas Mir, junto com o seu por un cóctel antiantígeno capaz de curar todas as hepatites eh, Y, en fin, va lá até que ahora, el último coquetel lanzado, digamos assim, de da anemia, consiga diminuir el tiempo de cura de algunos tipos de hepatitis C de 12 semanas para 8 semanas. En esa altura del campeonato, a Gilead Sciences, después de ser, depois de ser líder del mercado de hepatitis C, Menos de tres años después, la gente desistió, porque o último cóctel que la fase de Bosse D, liberado de ese año, ano, consigue en el mismo tiempo para a Olha la cosa dramática. De 2013 para ahora, de se más de 20 años, para conseguir pues, hacer al de 40%, y menos de tres años, para curar 100% das pessoas. Eh, Rápidamente, no voy a meter aquí, eso está mostrando aonde que actúan diferentes actividades. En eh, qué decir que el sofosbuvir, eh, o vírus da de C, e, familia é da de los flavivirus, da misma familia que el Zika, el dengue y el febre amarela. Todo el inicio do año pasado nos dimos la idea de testar con nosso subir Ah, através <clears throat> de ah, acordos que fizemos com a Fiocruz e com professores de patrimônio na e descobrimos que o subir é extremamente ativo contra o vírus da seca e protege os microcérebros contra o efeito destrutivo do vírus da seca. Vocês vão lembrar que o pessoal da universidade, mais o Instituto Dor, desenvolveu os microcérebros que são capazes de reproduzir como se fossem pequenos cérebros, e eles reproduziram a infecção concita em nos microcérebros. O sofosbuvir protege completamente, tanto in vitro como in vivo, em animais de laboratório. E com a Milcar, a gente tem descoberto várias substâncias, nós temos testado mais ou menos umas 25 substâncias sintetizadas na microbiológica, e temos uma substância muito ativa contra a febre amarela. él también também um núcleo eh, finalmente, quiero decir que en 2014, a Biológica entró en acuerdo con <clears throat> otras dos empresas, con a que fue mencionada aquí como una de âncoras farmacêuticas farmacéuticas y y hicimos un consorcio para el desarrollo en Brasil de una plataforma terapéutica para la cura da hepatitis C, con conveniados con los grupos. Tenemos tres PDP's apresentadas ahora y nuestra misión es producir eh, <clears throat> capaces de disminuir o tiempo de cura para menos de 12 semanas y por increíble que parezca, no tenemos unas umas ciertas conversas avanzadas por pesquisadores los Estados Unidos que tienen sustancias capaces de se combinar con estos cócteles Aonde nós acreditamos que vamos ser capazes de diminuir de 12 semanas, talvez para 4 semanas ou menos, a cura da hepatite C. Então, é, a questão de a gente fazer coisas que nos dão uma plataforma de, de trabalho não é irrelevante, é muito relevante, porque você, você facilita também a vida de pessoas que, pelo ambiente de competição nos Estados Unidos, jamais teriam a chance de participar. Quería ahora eh, aprovechar esta reunión para hacer algunas consideraciones con relación a que de la universidad y empresa. Primero, focar en problemas relevantes ainda no resolvidos. No necesariamente a universidad trabaja con relevancia, la universidad trabaja mucho más con mérito que con relevancia. Son formas de existir diferentes. La velocidad para establecer lideranza en un nuevo paradigma es esencial. Acabamos de ver cómo Gilead Sánchez, que controló su posterior, él se estableció como líder. Mas a liderança no duró mucho, acabó rápidamente. Cuando você se establece como líder, a través de la creación de un nuevo paradigma, você entra el mercado primero y domina el mercado completamente. Mas si você no continua con o proceso de, de inovação, a sua liderança acaba rápidamente. Este es un asunto que la universidad no transitamente el entendimiento religioso de los universitarios. No transitaba mí la cabeza. ¿tá? A qualidade para atender excelências regulatorias, hoy de mañana, sabemos que a Anvisa no es fácil a barrera de Anvisa. A barrera do FDA también no es fácil. A diferencia entre o FDA y Anvisa es que o FDA discute racionalmente el problema y a Anvisa discute by the book. Son dos formas diferentes de existir. a ter a certeza de que a solução encontrada atende plenamente à necessidade do mercado e desenvolver continuamente as competências essenciais, a fronteira do conhecimento científico e tecnológico, tanto na academia como na empresa. Eu acho que, essencialmente, a, pela minha experiência, eu acho que tem que haver um cambio de paradigma no Brasil, tanto na indústria quanto na academia uma vez que nos últimos anos no é o que acontecia quando eu fui embora da universidade. Por isso, vai lembrar aqueles tempos de rejeição das pessoas às minhas atividades em tecnologia. E com o tempo isso foi mudando, até o ponto atualmente que pues, a difusão da informação, vocês podem entrar no YouTube e colocar o ciclo de vida do vírus hepatitis C Você vai tá encontrar é um negócio maravilhoso, vocês não fazem ideia a beleza dessas, dessas, desses vídeos. Tá? Essa informação está circulando de uma maneira espetacular. Mas, de novo, conhecimento é outra coisa. O conhecimento é outra coisa. Hoje de manhã alguém mencionou que o, o foco tem que ser na biologia. Realmente, a biologia molecular está nos mostrando o domínio o domínio, o domínio não, o entendimento de como utilizar melhor a natureza no nosso benefício. Então vou ficar por aqui. Muito bom. Parabéns. Desculpe a pressão do tempo, mas eu queria aproveitar esse seu exemplo para fazer uma discussão. Aliás, um exemplo raro, né? Um professor que entrou no mercado mundial. Vamos chamar agora o professor Heraldo, doutor Heraldo Carvalho Marquezini, diretor-presidente da BIOM, para falar do desenvolvimento de medicamentos biológicos, desafios e oportunidades. aí, sendo chato. Por favor, vou até te ajudar. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Calixto, doutor Luiz, doutor Jorge, pelo convite. É, faço essa apresentação na perspectiva de um executivo da indústria. Portanto, falo muito mais na visão de negócios, muito mais na visão de modelos de negócio, do que realmente da ciência, mas certamente num, num, num segmento onde a ciência é o nosso fundamento e a Bion se propõe dar vida à ciência. Então, a primeira coisa que devo dizer, quem é a Bion? Né? A Bion é uma empresa listada em bolsa, é a única empresa brasileira listada no Bovespa, desde seu início, de capital nacional, e que tem sua origem na Biobras. Né? Então, antes uh, existia a Biobras, houve um spin-off antes da venda da Biobras para a Novo onde a Bion nasceu, preservando os pesquisadores, sobretudo, e aqui deveria estar Luciano Vilela, que é o nosso diretor de tecnologia, que é o fundamento da nossa ciência na empresa, e as patentes de processo desenvolvidas pelos fundadores é, da Biobras. Então, só relembrando, né, vários aqui é, conhecem a história, mas a, a Biobras chegou em um momento de ser o quarto maior produtor mundial de insulinas. Nasceu né, nos anos 70, basicamente no mesmo momento que a Genetec na Califórnia, a gente vê isso como um fato importante e, e curioso. Foi a primeira joint venture da Aline no mundo, né, com insulinas ainda do base animal. Portanto, nós nascemos na biotecnologia, nós nascemos no fundamento da biologia. Após a venda para a Novo da Belbras, este grupo se preservou e desenvolveu e teve seu tempo entre laboratórios fundadores ah, mantiveram uh, um, um, laboratório em Montes Claros, em Minas Gerais, e que se houve o aperfeiçoamento dos processos e também um acordo de licença da Arábia Saudita. Talvez o que seja mais importante para hoje é lembrar para os senhores que desde 2013 houve a retomada do projeto de biotecnologia com a Bion, com a construção de uma fábrica uh, em Minas Gerais, em Nova Lima, ao lado do Belo Horizonte, uma recapitalização da empresa, tanto por parte dos antigos acionistas, como a chegada de novos acionistas, e o início de uma nova fase uh, da empresa brasileira Bion. Este, esse fundamento da, da Bion está né, tá baseado em mais de 40 patentes em diversos lugares do mundo, do desenvolvimento do clone uh, da insulina humana recombinante, e, portanto, a toda parte, eu acho que é aqui um dos, uma das mensagens que eu gostaria de deixar é o fundamento nosso como empresa, é o processo produtivo. A gente falou muito de uh, medicamentos, de produtos, de, a gente tem que lembrar, em especial, que eu, como leigo, aprendi nos últimos anos, é o processo produtivo é fundamental e tem um, um peso muito grande, tanto na inovação como no desenvolvimento de portfólios futuros e isso acho que é comprovado pela história de sucesso que a Bion traz é, com essas patentes de processo da insulina recombinante. Bom, é, exatamente. Ah, então, essa é a foto recente eh, da nossa planta recém-construída, é a fase 1 da, da planta nova Bion Nova Lima e que tem uh, a possibilidade de produzir, em formulação nessa fase inicial, toda a demanda do mercado farmacêutico brasileiro potencialmente exportar. Essa planta é o estado da arte, né? poderia ficar aqui a apresentação inteira mostrando o seu conteúdo, e ela é fruto tanto do investimento dos acionistas como da participação direta de BNDES, FINEP, FAPEMIC, que se uh, fizeram também parte desse projeto no fomento da retomada uh, de uma planta biotecnológica no Brasil. A título de curiosidade, não existe nenhuma planta de insulinas no hemisfério sul. Essa será a, de volta a termos uma, uma única planta no hemisfério sul de, de insulinas. Então, esse, acho que esse é o motivo aqui para dizer é um case de sucesso, é um case em construção, é um case brasileiro de retomada e de, de fundamento na biotecnologia. Quando eu recebi o convite, eu falei, bom, eu também vou aproveitar e dar uma olhada no que a Bion pode fazer, né? porque este começo, senhores, foi feito com a Universidade de Brasília. Né? Boa parte do desenvolvimento da Biobras teve uma ligação com a Universidade de Brasília. Essa retomada, nós temos parceiros ah, estratégicos vão retomar a insulina humana com um parceiro da Polônia e temos também no nosso portfólio a insulina ah, análoga glagina, hoje monopólio exclusivo de uma empresa, e os dois produtos se encontram há dois anos na Anvisa, nós também estamos no processo regulatório e temos a expectativa de poder em breve também estar tá produzindo e disponibilizando uma insulina, as duas insulinas para os 14 milhões de diabéticos do Brasil, potencialmente. Mas eu acho que aqui também vale... Uh, o futuro da bio não é só nas insulinas, a gente tem um, um plano estratégico muito grande de desenvolver na biotecnologia, e eu acho que também temos que aqui a oportunidade de estabelecer links com a academia para fazer essa ponte real e concreta entre empresa e academia. Eu fui dar uma olhada nos, né, como existe muita informação na web, e de fato eu descobri algumas coisas né, que as, as universidades né, que têm só sua maior colaboração, quer dizer, a, de novo, os, os, os, várias vezes vimos aqui a Coreia do Sul apresentando, né, 23% dessa universidade, uh, eh, 23% das publicações são em colaboração com a indústria. Quer dizer, vários exemplos de percentuais de publicação. Mas aqui eu vi uma coisa ainda mais impactante. Né? Se olhar a Samsung, obviamente, aqui além do, né, em várias outras áreas, a quantidade né, de, de, de papers coautor, empresa e universidade, AstraZeneca e Glaxo, portanto, aí o mundo uh, da, da farma e da biotecnologia e a diversidade né, de instituições que, que estão olhando. Então, acho que aqui nós, eu também olhei, estava falando com o professor Calixto, não sei se está aqui, ah, e eu achei um negócio que eu achei sensacional nessa revista, os critérios que eles elegem para ranquear os melhores polos de biotecnologia de biotecnologia no mundo. Critério número um é, é, de novo, é fomento governamental, quanto que está sendo colocado naquele polo. Dois, algo que falta no Brasil, e na Bionja tem essa oportunidade de ter né, os investidores privados, né? quanto que é o funding disso, patentes, espaço laboratório e jobs. Né? Quer dizer, aqui é o quanto que as pessoas fazem diferença esse é interessante. Quem é o campeão é Boston com Cambridge. Ah, a lista é enorme, depois vem São Francisco, Nova York, mas olha aqui, um bilhão de, de o governo do estado do Massachusetts deu uns 10 anos para a cidade do futebol. Uh, aqui, o NIH, mais um bilhão em um ano. Ah, fundos de investimento de Venture Capital, 78 acordos, mais de 3 bilhões em um ano, né, no ano de 2016. Então, esse é o tipo de competição global que, que, que existe e que coloca. E aqui, se a gente olhar, fazendo uma transição para o mercado, isso são as aprovações do FDA de 93 a 2016, em amarelo, são entidades químicas, em azul são as biológicas, uh, em número de aprovações. Uh, certamente um, um, vale aqui, mas o número de aprovações não necessariamente significa o impacto delas no mercado. Né? Então, o que acontece é que a grande maioria das moléculas biológicas são os blockbusters que estão acontecendo. Então, acho que aqui é, é a competição global que se impõe sobre a gente. E do outro lado, também numa revisão da Nature, investimento biofarma na China de 2007 a 2012, eh, público e privado andando juntos, e aqui o número de investimento dos VC, eh, dos venture capitals na China, né, já chegando a mais de um bilhão de dólares. Então, quer dizer, não, não, não estamos vendo uh, uma competição simples. Em resumo, há um desafio da cadeia, que todos aqui já falaram, o financiamento de um produto novo, inovador, mais de um bilhão de 8 a 12 anos, o biosimilar não é também nada simples, né? são 100 a 300 milhões de dólares no desenvolvimento de um biosimilar, e de desenvolvimento de 3 a 5 anos, sem contar a parte regulatória, e processos regulatórios, sim, são complexos e longos em todos os lugares do mundo, onde pressupõem uma barreira séria. O processo produtivo é altamente complexo, e eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de deixar para os senhores, e pessoal qualificado, se não tivermos isso, a ausência de pessoal é absolutamente impossível realizar tudo isso. Mas há oportunidades. Não necessariamente o Brasil é o maior país do mundo, né? Então a gente bom lembrar que realmente é algo como 3% do mercado, do mercado global hoje. Talvez chegamos à quinta posição, mas os mercados globais representam representarão uma estimativa em 2021 1,5 trilhões trilhão de dólares, segundo o INS, na sua última projeção. Então, o desafio de acesso de demanda enorme no mundo inteiro. Oportunidade, certamente o Brasil tem seu, tem, tem seu, seu aspecto, mas aquilo que eu gostaria de deixar no final, uh, os anticorpos monoclonais deverão ser 25% do mercado biofarmacêutico. Entre as 20 maiores eh, drogas de maior venda em 2014, 11 são biofarmacêutico, incluindo 6 uh, eh, anticorpos monoclonais. Esse é um artigo recente, de março deste ano, e acho que também da, bem interessante, escrito por um sul-coreano, falando sobre todas as oportunidades que existem entre 58 anticorpos monoclonais atualmente no mercado. Falando dos anticorpos monoclonais, né, todos esses principais têm mais de 85 bilhões em processo de, é, de fim de, de patente para 2020. Uh, ah, acho que no começo alguém falou sobre o, o professor Davi falou sobre o professor eu não me lembro quem falou sobre o preço do ouro. Né? O a, a conta média aqui, né, esses anticorpos monoclonais, em média, custam 13 mil dólares por grama, em média. Né? Esse é o preço médio do, dos anticorpos monoclonais. E uma projeção também do AMS, tudo isso dados de públicos na, na web, ah, mostrando o verde é o impacto dos biosimilares no mercado americano. Sem, sem os biosimilares, esse é um mercado que pode chegar a 300 bilhões. O impacto dos biosimilares, na verdade, reduz o preço, portanto, reduz o tamanho do mercado, mas certamente amplia o acesso. E acho que esse é um grande tema para o Brasil, e a Bion certamente vai trabalhar cada vez mais para os temas de acesso. E aí nós vemos que é uma curva exponencial e, sem dúvida, os biológicos serão cada vez mais uh, utilizados e com maior impacto na saúde. E aqui eu também deixo uh, um outro dado que eu achei muito interessante, e é meio complexo de ler, mas aqui é número de indicações no pipeline em oncologia e percentual do pipeline em oncologia de uma indústria, das indústrias uh, farmacêuticas ou biofarmacêuticas. As azuis são os as top 10 globais, as maiores empresas. Né? em amarelo, as intermediárias. Mas olha a quantidade de pequenas, relativamente pequenas companhias que podem, é, que estão participando com um, um pipeline em oncologia. Ou seja, tem uma quantidade enorme de 100% do pipeline em oncologia e provavelmente com um número limitado de Existe sim um espaço para empresas de desenvolvimento uh, específico na biotecnologia, por exemplo, na biologia. Uh, por coincidência, já né, a gente olhar aqui um outro modelo de negócio, a Celtic, que é uma das líderes globais, a primeira empresa a aprovar um biosimilar na Europa, ah, nos Estados Unidos e, também no Brasil, foi a Celta. E ele tem um modelo de negócio muito interessante que é começaram com uma estrutura CMO, porque a fábrica, o processo produtivo é a base e permite a, a, a desenvolvimento de biosimilares no futuro de drogas inovativas e eles têm sim o objetivo de se tornar um dos biológicos. Mas hoje estão nesta fase aqui, em transição do, do biosimilar. Acho que esse é um, também um modelo importante onde a gente deve pensar como país a estabelecimento de capacidades produtivas de desenvolvimento de tecnologias de produção que, passo a passo, nos levarão ao desenvolvimento de novas brechas. Faço aqui também a menção certa, porque ontem a Bion assinou o contrato de exclusividade de distribuição exclusiva do trastuzumab no Brasil, justamente com a Celtron, potencialmente o, um dos primeiros, ou pioneiro certamente de chegada do trastuzumab no Brasil. Bom, conclusão, acho que seria repetitivo aqui, eu gostaria de deixar ah, com os senhores, né, o que o Luciano até me passou, olha, a vida, o dia a dia do Luciano mostra muito do que os senhores aqui debateram, burocracia, dificuldades jurídicas, porque mesmo não estando hoje no mercado, nós estamos em desenvolvimento e vivemos né, ah, situações onde, às vezes, passar por uma universidade brasileira é uma escala mais lenta do que a gente fazer um provedor na Alemanha. Eu acho que nós temos aqui que buscar, sim, soluções de incentivar a inovação, mas olhar no dia a dia, nos detalhes operacionais que, às vezes, nos, ah, nos limitam a, a desenvolver, porque, às vezes, o começo mais básico é o que vai permitir a gente chegar na coisa mais difícil. Muito obrigado. É, por favor, o junte-se a nós aqui. Eu peço ao professor Jaime Raibos Contravix, que também veio para a mesa. É, muito legal. A gente é, são dois exemplos de sucesso é, que são empresas que têm um perfil um pouco diferente, né? inclusive diferente do que a gente viu ali na, na forma Brasil histórias diferentes, né? É, essencialmente, posso estar errado, mas diferença é o foco de competência mais estrito, com um aprofundamento e, um, e, um, e uma atuação em leading edge é, na sua área, no seu foco. Né? Quer dizer, empresas mais focadas, competentes, que nasceram da academia, que nasceram de movimentos de pesquisadores, que nasceram da ciência, é, e que eles atingem relevância mundial. É, e que, na minha visão, é um lado da moeda que a gente precisa pensar também. Então, eu abro a palavra para perguntas nesse sentido. Calixto, Calixto, você colocar o que é esse lugar que nós tínhamos aqui em algum momento? É, <laughs> é foi muito evangélico. Quer dizer, para vocês, o Brasil é, é o tratamento dos isofósforos bíblicos, isofósforos, bíblico, custavam mil dólares de comprimento. Quer dizer, hoje já caiu. Né? A China conseguiu baixar muito, o Brasil está custando 6 mil reais, eu acho, o tratamento de duas semanas. Quer dizer, para vocês lançarem aqui no Brasil, vocês têm que quebrar a patente, né? Vocês não têm como o governo teria, o Ministério da Saúde, porque você participou, faz parte dessa patente, como é que vocês estão pensando para a Fiocruz de lançar esse produto com a PDP ou vai incluir a, a, a empresa também? A, a dona, a Village. É... Não responde ainda, vamos fazer quatro perguntas para a gente ganhar. Então, é, é, essa é uma pergunta que eu acho que tem interesse muito para o público aqui, pra, e, sobre o custo do SUS, né? é extremamente caro você manter o número de pacientes no Brasil, que tem, é relativamente grande, mas a patente está vigente. Boa tarde, professor Marcelo Bertolini da de Porto Alegre. Sobre regras gerais, contratos tudo, regras gerais relacionadas à produção, por exemplo, proteínas recombinantes eh, pela plataforma animal sendo até um exemplo bastante vivo para nós, É, nós trabalhamos no Nordeste do Brasil, Terra recentemente, e produzimos uma cabra transgênica que expressa 5 gramas por litro, tá? tudo é, cerebrosidade, é uma proteína caríssima, custa 150 mil reais por grama para tratar 700 pacientes no Brasil, uma doença clara, o Brasil é obrigado a pagar isso, 150 milhões de reais por média por ano para tais pacientes. Nossa capa, por exemplo, expressa 5 gramas por litro. Três capas supera a necessidade nacional. No entanto, nós temos uma política que às vezes é distante. Né? Nós importamos há 20 anos esse medicamento da Genzaga ou mais. Uh, em 2009 houve um problema de fornecimento e o Brasil começou a importar da Protalix de Israel um produto derivado de cultivos de xenônimos que além de ser mais distante, gera problemas, encarece, o sistema é bem mais caro e o Ministério tem forçado o uso desse produto. Inclusive, resolveu fazer um negócio que não se comanda hoje isso, mas comprar a plataforma da Protalis para estabelecer também, ironicamente, 5 homens onde a gente tinha essa cabra, eh, em Fortaleza, estabelecendo a Fiocruz nessa plataforma, que gera choque anafilático, que deixa de ser tratamento ambulatorial, passa a ser hospitalar, e os médicos organizando. E eu me surpreendo assim nesse processo porque a plataforma animal da produção de uma proteína, então, por exemplo, via glândula mamária, é extremamente eficiente. Já existem proteínas aprovadas pelo FDA, duas inclusive, é, e glândula mamária é uma máquina de produção de proteínas. E é extremamente barato. Uma fração do que se pode produzir para estabelecer uma planta, por exemplo, por células, nós hoje é, ainda esbarramos em um problema de não aceitabilidade. A pergunta que eu faço é essa, qual o problema que a indústria vê no uso da plataforma animal para produção de proteínas, que pode ser um processo extremamente barato, produção de proteínas complexas e eficiente, porque nós dominamos as tecnologias hoje para a produção de animais. De uma forma que o Brasil, que é um país produtor de animais, tem toda uma estrutura que permitiria suprir esse tipo de proteína de maneira barata, eu gostaria de entender o lado da indústria da rejeição dessa plataforma que a gente vê que não, não vai adiante, no tá mundo e no Brasil em especial. Tá. Alguma outra pergunta? Só, tentar fazer uma correlação com o que a gente viu de manhã com o que a gente viu à tarde do meu ponto de vista. Você quer se apresentar? Fábio da MS. Eu tive recentemente na, na China e vi algumas fábricas de coco monoclonal, a velocidade que está tá, tá gerando. É, produção de 20 litros por grama, já recorde mundial de produção de, de anticorpo por célula. É, na, na, na, na, minha avaliação, quando eu voltei de lá, a gente deu uma olhadinha na história do anticorpo monoclonal, foi descoberto em 1890, o prêmio Nobel em 1901, é, anticorpos, 1975, anticorpos monoclonais, viram produto agora. O que parece que, correlacionando até com, com o exemplo da, da, da, da Bio, a empresa senhor que fez a, o retroviral, é, parece ser uma escala. A, o que a gente tem na indústria farmacêutica nacional de genéricos é uma escala muito grande. O que a gente vê com a Bion e com os antirretrovirais foi, foi produzido em escala. Uma vez que você tem isso em escala, ele atinge. Até o próprio exemplo da cabra. Se você tiver a proteína em escala reprodutiva, não tem problema nenhum. Mas ela tem que ser escalonável e sempre o plot ser igual. Daí você consegue fazer diferentes coisas. Tá. É, Glaucius. É, então, é, dois exemplos interessantes de empresas nacionais. Né? É, eu, a, talvez, não sei se houve ataques competitivos né, internacionais, e a Biobras que é, não sobreviveu no primeiro momento, né, é, é, inclusive eu queria que depois isso pudesse ser comentado, quer dizer, a compra para fechar, né, para suspender a produção feita no Brasil. É, é, e, então, a pergunta é como, como a gente sobrevive num, mundo tão competitivo, tão assim, ah, voraz, do ponto de vista de, de disponibilidade capital, né? a empresa vai e compra mesmo, não tem como você, às vezes, desistir. É, então, essa, essa, era uma pergunta, se isso é um, é um, é uma, um risco, mais do que uma oportunidade. E a segunda pergunta era para o Jane, é, a microbiológica é, parte da patente do seu Bovini e, e conseguiu ter um rendimento quando isso virou é, guilha. Que é, vou fazer, mas vou juntar mais uma pergunta e mais em relação ao modelo. Né? A gente faz uma rodada de respostas. Eu falo, Paulo. Vai lá, então vai. Exato. Por que, que é a microbiológica não se tornou mas, por que a microbiológica não se tornou uma farmacêutica global? Já que tinha todas as condições de fazer. O que faltou? Vou responder ainda. Né? Bom, e, e, eu acho que, por último, é, esse artigo da é, chinês que o Heraldo mostrou, é, da Nature, o Calisto mandou para mim esse artigo, né, Calisto E, e a política na China é uma política de investimento num número gigante de empresas, com investimentos significativos, onde a fração do governo das empresas era praticamente igual como aqui no Brasil, e de repente a coisa virou e as empresas têm investido muito mais do que o governo. Coisa que nas empresas tradicionais de fármacos do Brasil parece que não está acontecendo, mas que nesse mundo de startups chinesas o negócio disparou a minha pergunta para o Heraldo é se ele consegue enxergar, apesar que China é China, né? É, é, é uma Rússia que funciona, top-down. E, e, no Brasil a gente não tem isso, né? Não tem essa velocidade de decisão e implementação como os chineses têm. Mas se isso seria um modelo para ser adotado. Vamos lá, as respostas então. Tem que bater a primeira resposta para o Calixto eh, com relação à questão da patente. Eu tenho ali no Brasil uma espécie de reunião de organizações não governamentais contra a patente da, mulher. E o próprio Ministério da Saúde, através da Fiocruz, com, a, com a qual começamos um convênio de, de desenvolvimento da plataforma hepatitis C es una razonable y aparentemente de suceso no INPI para el INPI desconsiderar a patente. Entonces, a patente, aquí no Brasil, a patente fue rejeitada há duas semanas atrás y a Sciences tiene el derecho de pedir en los próximos 90 Olha, eu queria fazer um comentário sobre isso aí. É, de certa maneira, eu, por ter participado do, do desenvolvimento dessa molécula, no início da molécula, não no final, que foi um trabalho espetacular de um químico chamado Michael Sofia, por isso que chama sofroscopia, que é o nome do químico Michael Sofia. Na verdade, eu creio que deveria ter o nome dos três principais que pensaram no assunto, mas como yo ya tenía conocimiento del asunto y tinha me dado cuenta mucho tiempo que esto era una revolución yo comencé a desenvolver una microbiológica en procedimientos sintéticos desde inicio de la ciencia, bien verticalizadamente, eh, <clears throat> para porque me di cuenta que teníamos oportunidades en virus y virus. La primera primera que yo hice cuando que Quilhar ganhou a aprovação por pela FEDA, eu fui conversar com a Juliana. E eu fui conversar com a Juliana para propor a eles fazermos uma espécie de joint venture no Brasil, para fazer a consulta subir no Brasil, atendendo as, os predicamentos da, da política do Estado do Brasil, que é fabricar o princípio ativo do Brasil. E depois de muita conversa que de certa maneira, uma conversa muito acelerada, da maneira como, geral, ah, a é multinacional vê a companhia nacional, tem muito de cima para baixo, eles eh, nos ofereceram a gente se envolver em projetos de moléculas mais antigos. O que eu mais aceitei? Eu estou interessado em resolver para frente, não resolver para trás. E aí quería hacer una pequeña, pequeña comentario sobre la política industrial austera, que chilenos, como decía Roberto Campos, olhan el futuro pela retrovisor. Entonces esa es una cosa que es importante decir aquí, Falta los PDPs un componente de ambición de futuro. ¿Por qué, el qué que, la curso PDP podría ser utilizado? Es justamente para, como una plataforma financiera. Você ter recurso para ganar fôlego y ambicionar un futuro, que sim, no qual você não tem. Entonces, la cuestión de la patente fue eso. Fiquei muy triste de no conseguir desenvolver ese acuerdo con com a de Sciences, porque prácticamente toda la estructura productiva de estrutura produtiva da Sciences mais importante é fundamental en ácido nucleicos yo achava que se eles aceitassem desenvolver esa plataforma aquí en Brasil, ia ser uma coisa maravilhosa. Não apenas para Adriano, que teria ganhado uma imagem melhor daquela teve quando colocou o preço de nosso bolsillo a mil dólares, una pílula de 400 miligramos. Eso fue una cosa que lhe trouxe grandes dores de cabeza. Né? Mas, eh, Realmente, no mercado não há uma questão de colaboração, não é uma, coisa, não é uma relação colaborativa, tá. é, uma relação de mata-mata. deixa eu tentar emendar a pergunta do Glossos e do Paulo, já que você está falando, sobre a competição internacional e por que a, a, a microbiológica não virou uma grande... É. é no início da década de 90, tenemos vertigin de mirar industria farmacéutica y efectivamente nos llegamos a producir o aceite brasileño en forma de cápsulas y xarope para las crianças y hasta budina en forma de cápsulas que exportamos para muchos países de región América Latina, para Chile, para Argentina, para Perú, para Colombia, para Ecuador. hicimos producciones farmacéuticas qué que, que aconteceu? No en 1996, inclusive por ejemplo, de nuestras propias contribuciones, el gobierno brasileño decidió implementar un Programa Nacional de AIDS. El Programa Nacional de AIDS consiste en que las compañías farmacéuticas públicas compren los principios activos y las transforman en medicamentos. Y entonces, então, ficamos alienados del mercado farmacéutico nacional y tivemos que abrir mão, porque no não, não, não, não un monopolio en la industria farmacéutica. entonces nos perdemos un monopolio, no era monopolio porque estávamos perdidos mucho más braço, mas perdemos un mercado brasileño oficial, que es extremadamente alavancador, mas extremadamente alavancador. O, un recurso que la gente tiene en la década de 90 es lo que nos permitió hacer lo que nós sin recursos recurso no tenemos feito o que eh, así no retrospecto, realmente me doy cuenta que lo que nosotros deberíamos haber hecho era evoluir, verticalizar para la farmacéutica nos da daí No vamos a vamos esquecer que eh, nuestro origen origem la universidad, nuestra nuestra nossa nuestra motivación, motivação é o No nos interesa en dominatorios dominatorios de mercado. Me doy cuenta que fue un error. Tal vez faltó para nosotros un director administrativo, un economista, que oleaje para no potencial y pensase, pensase ¿entendió? Exactamente, exactamente. Entonces, yo puedo decir que nós, na lógica, somos emprendedores de tecnología, mas no emprendedores de mercado. Es medio ridículo reconocer eso, mas es verdad. verdade. Es una razón de ser también, Mas, curiosamente, todas as outras pessoas que as quais eu me nos Estados Unidos eram professores da universidade também. Então, todos nós tínhamos a, a ambição de transformar o nosso saber em, em resolver problemas. Agora, que a coisa explodiu financeiramente, a Guilherme comprou a farmácia por 11 bilhões de dólares. Doutor, é, final da história bilhões de dólares. Toda a indústria farmacêutica brasileira, uma parte dela, uma única moeda. Se vocês me permitem, se, se vocês me permitem, eu queria mencionar sobre esses valores absurdos o seguinte. A ansiedade das grandes companhias farmacêuticas por participar de um negócio da Catifes era tan grande que logo depois que a Gilead comprou a farmacêutica, no final del año 2011. Las negociaciones comenzaron más o menos en 2009 y Abristo tenía desistido, Abristo Bristol año que fue muito primera de desistir, que fue a primeira compañía con la conversar. Abristo a Bristol después imediatamente depois una Militex por 2 billones y medio de dólares, porque les tenían una molécula con actividad parecida su sulfosforido. A gente sabia que o produto era cardiotóxico. Dois meses depois tiveram que abrir mão e acabou. Jogaram fora 2 bilhões, 2 bilhões e meio de dólares. A Merck, no ano 2012, acho que foi, comprou a Idenix, porque a Idenix tinha um trifosfato, um análogo do sofosfobia. mas não conseguiu mostrar que ele era melhor que o sofosfobia. Pagou 4 bilhões e meio pela Idenix e também tiveram que abrir mão. E agora a Johnson Johnson, neste início do mês de setembro, através da Johnson Johnson, abriu mão de um investimento de mais de 4 bilhões de dólares depois de ter comprado a Alios por 12 bilhões de dólares e ter feito um acordo com a Killian, a Killian Sciences por cerca de 1 bilhão de, 1 bilhão de dólares em milestone e consultação. Mas, primeiro, a disponibilidade de dinheiro nas grandes farmacêuticas é gigante e a ansiedade de ganhar um mercado muito grande. Mas agora aconteceu uma coisa muito interessante. Ah, as pessoas que podían pagar o precio, o prêmio de pagar por aqueles, por aqueles tratamentos, que de 100 mil dólares, eu acho que tanto mais de 50 mil dólares. E não seria muito. Mas o número de pessoas diminuiu muito nos Estados Unidos. Já foram curadas cerca de un um millón de pessoas. Então o mercado diminuiu, por isso que as companhias estão abrindo mão e de eso. É a companhia saúde que têm local de atividades estão focadas agora na hepatite B, que há 300 milhões de pessoas com hepatite B que não tem cura. A hepatite B não, é muito pior que a AIDS. A tá? hepatite B é pior que a AIDS. Também é um vírus, um DNA vírus, que você pode estar em tratamento 5 anos e de repente ter a sobrevivência do vírus e morrer. Né? Enfim, é isso. Tá bom, Jair, obrigado. Eu queria passar a palavra, porque estamos acabando o tempo já. Eu queria ouvir as respostas do Heraldo. Bom, acho que, retomando, uh, não conheço a, o tema baixo volume de energia, as duas estão ligadas. Então não, não posso emitir opinião sobre o tema que não conheço no, no caminho animal, mas a minha pergunta básica seria quais seriam os temas regulatórios e, de novo, de produção, né, que, que, levariam ao, ao, modelo de negócio, mas não posso elaborar muito mais nisso. Sobre o, passado de Ombiobras, acho que estava dentro de um contexto distinto do atual, né, sem dúvida, eh, a gente tem que aprender com coisas do passado, é né? e a competição pode ser muito agressiva. Você pega esse modelo aqui também? competição pode ser extremamente agressiva, estamos falando de empresas com potencial é, global. Né? Se você somar é, ah, o Globo, a Lili é, né? e, a no, e a Sanofi, você tem 95% da produção global de insulinas. Então, evidentemente, você tem uma competição né, muito elevada, né, e eu acho que isso explica um pouco o passado, mas não necessariamente. Eu voltaria à questão presente da Bion, que é se nós temos que estar preparados para essa competição no Brasil, mas olhando o modelo de negócio, de novo, perdão por insistir, que é fundamental unir a ciência com o modelo de negócio. Sem essa união, não é possível um empreendedor, um empreendimento de sucesso. Ah, nós na Biologia procuramos equilibrar o quanto que é a venda governamental, o quanto que é um caminho de uma venda privada. Não necessariamente excluindo nossa missão de dar acesso à população, mas é, é importante você ter a visão dos, mercados né? e das maneiras de você transitar. Você depender de um único elemento é, é, é, é, é muito arriscado em determinado momento. Então, acho que o modelo de negócio que a gente vê, por exemplo, falando da China, por exemplo, não é só na China. Se olhar na, em volta de São Francisco, tem 500 empresas privadas. Então, o ecossistema, eu, eu acredito particularmente que a gente precisa ter um ecossistema em alguns polos aqui do Brasil, porque a partir do momento que acontece, e é, tem que ser público-privado, porque isso vai é impossível. Né? É impossível, e aí acelera e você cria um ambiente ali onde as coisas começam a influir. E volto aí na minha na opinião pessoal, é absolutamente fundamental que haja um incentivo às startups. Na biotecnologia ainda é possível o Brasil fazer o já up que é não vai ser possível. E a questão de produção colocada, acho que também a produção, a gente tem visto sim, tem claro uma escala China, tem uma para uma escala de, de, de bioreatores, mas também tem novas tecnologias de produção em curso que vão eventualmente, outros tipos de, de fermentação que podem desafiar o modelo existente. Então, a biotecnologia e a engenharia genética, na minha pessoal opinião, deve ser a base das startups. Muito bom. É, eu acho que, para encerrar, né? É... a pergunta da... cabra? Não, ele falou da cabra, sim vamos fazer, O problema do, é que o, o nosso amigo da MS também falou, né? De flexibilidade. Mas, André, eu depois você discute no intervalo, não vamos fazer sem polêmica, porque agora tem problema de tempo. Prometi para o Glaucio que ia entregar esse negócio do horário, eu tenho três minutos para encerrar. É, então acho que não dá para fazer mais perguntas. Mas eu tô, o que eu estou enxergando aqui como uma, um bottom line, uma, uma conclusão talvez, é que a gente começa a observar dois modelos de desenvolvimento da indústria de fármacos. Né? um modelo que é um, um, uma empresa que atende demandas de política pública, então são empresas fazedoras de FDPs e de, e de genéricos, etc., que tem como principal elemento de crescimento é, os negócios, muito mais, então, lógico que elas têm que desenvolver processos nesse caminho e tem um componente de inovação que elas vão sempre precisar de ajuda, é, de conhecimento que elas podem montar em suas próprias estruturas, e, se o é setor acadêmico está preparado para atender isso. É, então, esse é um caminho que parece que é, é, tem acontecido no Brasil por conta da interferência gigante que o governo faz no sistema ao criar genéricos, ao criar PDPs, etc., que muitas vezes ajuda de um lado e mata a oportunidade do outro. E um outro modelo de desenvolvimento, que são as startups com base em conhecimento, e aí que eu vejo muito mais oportunidade da ligação entre academia e empresa, onde a gente faz empreendedores tecnológicos, como tem a empresa do PED lá também, como chama? É, recebe, ou outras, né? Ronaldo Mota, que eu acho que não tem a ver com medicamento, mas com infecção hospitalar, né? É, aqui, né? Está incubado aqui. E aí você, empresas intensas de conhecimento, com um foco muito maior, predominantemente em biotecnologia, é que a gente pode avançar, e que tem muito mais chance da gente conectar com o mundo acadêmico, se o mundo acadêmico começar a se ser mais agressivo na forma de se preparar para isso. E daí eu acho que as coisas podem acontecer de uma maneira mais satisfatória. De qualquer forma, eu agradeço a participação de todos. Vamos encerrar essa sessão para o Café com Dois Minutos Antecipados, Glaucio Agora a responsabilidade é sua de acabar o evento. Boa, tá, muito obrigado a todos. Até já. Levei de porta